かつて世界は戦いの絶えない戦国時代だった一国一里というシステムはまだなく忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった 戦乱の世で物を言うのは力内派一族はズムケタチャクラとシャリンガンを有した戦闘一族として各国に知れ渡っていったそして内派と双璧をなす最強と呼ばれた森の千住一族その長で忍び世界の頂点と言われた千住柱間内派と千住 二つの一族は幾度となく戦ったしかし果てることのない戦いの末に待つ者は一族の滅亡そう考えた内派と千住一族は対立の立場から一転手を取り合い新たな組織を作り上げたそれが後の この葉隠れの里となっただが所詮内葉と千住は水と油交わることなどできはしないそれが分からぬ連中に裏切られた内葉マダラは里を抜けたそしてマダラは復讐者となりこの葉隠れの里に戦いを挑んだ Let's go. 互いの意志をかけた新天道地の死闘は終末へと行き着きそしてマダラは柱間に敗れた。 内葉マダラは敗れただが戦いは終わってはいないこれは新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ